Cordel e Ego Moisés. Já falei de várias coisas, mas agora eu vou falar um pouco da minha vida. Vamos ver se vai rimar? Vou começar por meu nome, o cordel iniciar. Eu sou Diego Moisés, nasci aqui no sertão, digo que sou nordestino, com orgulho no coração. Meus pais são Kefi Senildo, meus bisavós são João. Falando de meu humor, sou meio lá, meio cá, Qualquer coisa que disser, eu começo a mangar. Se é engraçado, não sei. Sei que tenho que parar. Em concessão das crioulas, eu sou sim um quilombola. Eu também sou evangélico e na Igreja da Glória gosto muito de ir para a quadra, com os amigos jogar bola. Desde que era pequeno, sempre gostava de ler. Sendo em casa ou na escola, eu sempre quis aprender. Qualquer coisa que ouvi, eu começo a escrever. Desde que entrei na escola, sempre fui muito esforçado. Tive reconhecimentos e fiquei estimulado, e uma prova que eu fiz me deixou mais avançado. Sendo mais velho, eu penso em história ser formado. Depois disso, também quero estudar em um mestrado. E ainda também penso em fazer um doutorado. Em Conceição das Crioulas, gosto muito de brincar. Quando piso o pé na quadra, uma bola eu vou jogar. Afinal, eu gosto muito de esportes praticados. Uma coisa que eu gosto é com vídeo trabalhar, mas eu em frente da câmera, não sei muito bem falar. Sei que tenho que aprender se quiser continuar. Apesar da informática, eu gosto do natural. Quando posso, vou para a roça, ver planta e animal, e não só ver, mas sentir aquela paz ancestral de todas as coisas daqui, o cuscuz é o melhor. Sendo puro ou com ovo, sempre vai ser meu xodó. Eu amo muito cuscuz e o melhor é o da vovó. Em Pernambuco e Brasil, nós temos muita cultura e temos que ensinar para as gerações futuras, para que todos nós possamos viver muitas aventuras. Sempre gostei de cordel e sempre eu vou gostar não podemos permitir essa cultura acabar. Peço para fazermos tudo, e ele prevalecerá. O intuito desse cordel foi para tu me conhecer, para que veja o meu trabalho e veja o meu escrever. E se você gostou dele, peço para não que esquecer, pois foi feito com carinho, veio dentro do coração. Peço que também o guardem, pois eu dei muita atenção para fazer muito bem feito, tive muita inspiração. E esse foi o meu cordel. Não sei se ficou legal, mas me diga se você, se tá bom ou muito mal. Nos vemos no outro cordel. E um abraço especial.